を蹴散らす勇者の剣はないないないないないないあの子を守る魔法の盾はないないないないないない大空をける空飛ぶ船はないないないないないない世界を救うに出る気はないないないないない闇に染まれエルゲルシライー俺の最大 哈。